pasiteri mutesi niba naragusebesha niba ndi umugome koko nyine ugera uvuta umuntu ni umugome agira umutima mubi ubwo niba ndi mu gatebo kamwe n'aka perezida wazabura nshya turi abago niba ari byo koko ndagusaba uburenganzira bwo kuvugisha ukuri inkuru yawe urabizi neza ko tuziranyeho byinshi birimo n'ibyo abantu bashobora kumenya bakagira ubwoba teri umuntu aza akavuga eh, bya n'ibyo aba Eliane Eliane avuga ibingibi hakaza bitari ibingibi by'abapasiteri b'abagore baza bavuga hakazamo n'amarira fagiti urabizi ko bihari hari byinshi nawe uzi birimo n'ibyabereye mu bihugu cameron muri kenya ndetse n'ibigomba kubera muri leta zunze ubumwe za amerika hari amakuru ashobora kukumenyekanaho Eh, ashobora kwangiza izina ryawe ayo makuru rero ntabwo ari ngombwa ko agera mu itangazamakuru ariko nubivunikira bishobora kuba uwitwa pasiteri mutesi eme purudansiyene yagombaga kuba cyangwa se yagombaga kuba yarageze muri leta zunze ubumwe za amerika aho umugabo we baheruka gukorana ibirori byo gusaba no gukwa atuye amakuru yizewe nkurikije ibyo numvise mm. yakoze ikiganiro hamwe na mari makire mm. ngira ngo bavuga kuri muto bya bindi byose basanzwe bamuvugaho urabizi mari makire nawe uramuzi avuga uko abyumva <laughs> ah, nta nubwo yita ku byo asenya avuga uko abyumva mm. hanyuma rero umukozi imana bararakara ngo aramuburoka niko nabyumvise ubu se wahomba iki ku muntu wishakiye abagabo batatu urankura nanjye ngo ukure mbere ni ukuvuga ngo tuzahora muri ibyo bintu byo guterana amabuye warasambanye washatse abagabo batanu nanjye mvuge nawe ibyo bintu meruka muri primeri abana bavuze waravuze hmm. ibyo ni byo tuba dukeneye nyine yuko bavugisha ukuri tukabamenya none se nkubwire ubundi nabivuga ukabimenya hmm. cyangwa n'abanyarwanda bakamenya cyangwa n'isi yose ikabimenya hmm. ni icyo ari buhombe hari umuntu uri buze kumenya ukuri ukuri se erega ukuri abantu bavuga ntabwo mukuzi ni ukuri kwa bayibo uku kuri uku nguku iyo tukumenye kuratubatura kutubatura mu mu bata batabw'ibyaha mm, kutubatura mu byo twagenderagamo kutubatura mu nzira mbi tugendamo uko kuri ko muba muvuga ko amagambo gusa nta muntu gukura mu byo yari arimo mm. Eh, yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze twifurize kugubwa neza nibumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza ushobora kubona umunsi uri kurira cyangwa minerivare yabuze ku ishuri bakwirukanye cyangwa bakwirukaniye umwana ariko ihangane ejo bizaba bigenda neza nawe uzaba wishima ndetse nk'abandi bose uyu munsi turi kumwe na muganga ndetse mwarimu ni muganga w'imitima yamenetse mugani wa wa muhanzi uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye ariko reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi n'ubundi ah, nk'ibisanzwe kuko hari abantu bashyashya baba badusuye baba bifuje kuza kubana natwe batamuzi tutaziranye reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi ndabashuje abadukurikira umunsi ku wundi n'abakunzi bacu mudukurikira abatoreka ah, urukundo buri munsi ah, amazina yanjye ni Joy Murenzi ah, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu kirisito ngira ngo twasenga imana kandi mboneraho ndetse no gushima abadahwema kutugaragariza urukundo uko bukeye n'uko bwije n'abakunda ibyo dukora bituma bidusubizamo intege kugira ngo dukomeze kuza imbere yanyu tuhagura tubabwira icyo mm. imana yavuze mm. reka dusenga imana data mwiza dugucire bugufi muri aka kanya tukuzamura ishimwe n'icyubahiro mwami mwiza twabyutse biremera n'abadukurikira nuko babyutse bikemera turagushimiye hari benshi batavuye mu bitaro hari benshi mana bwakeye barira ariko twebwe turi bazima iryo ni ishimwe rikomeye mwami mwiza turakwinyize kugira ngo umanukire hagati yacu utubere imana ibiganiro tugiye gukora ubibemo ntaba ari twe ntaba ari intekerezo zacu ntabwo ari amarangamutima yacu ahubwo uwera wa Isirayeli bari ijambo riguturutseho kandi ijambo rijya riguturukaho rijya rimanuka rigasana imitima rijya rimanuka mwami mwiza rikaruhura abarushye rijya rimanuka wera wa isirayeli rikagaburira ushonje iryo ni ryo jambo nshaka rimanuka hagati yacu mwami ngwino rero mukunzi mwiza ubane nanjye mwuka wera nkoresha ibyo ushaka kunkoresha ni mu izina rya Yesu senze nizeye amen amen ah, abantu bari basanzwe bakumenyereye ku mpuguro ku nyigisho zigisha ndetse ah, mu muryango muri rusange ah, uyu munsi sinzi noneho ko uri buze kuza kubigenza sinzi metode uri buze kuza gukoresha ariko icyo nzi neza ni uko umuriro watsi sinzi ibyo uri buze kuza kuzimisha ukoresheje niba uri sukamo amazi niba ari umucanga nk'uko bimenyerewe ntabwo mbizi ariko n'ubundi iyo umuntu agiye kwa muganga bamuvura uko babishaka mm. hari umuntu ejo bundi wavuze ati ese hari umuntu babwira ngo unywe imiti akavuga ati niba bavuze ngo ndaza kuza kunywa imiti mu gitondo ukanywa nimugoroba ugakira ubu uko bigenda uko ntabwo unywa w'uko wifuza ah, uyu munsi natwe rero turaza kuza abatega amatwi baze kuza gutega amatwi ah, ndetse n'abaza kuza kujyaginga kuko ntabwo n'ubundi wakora ibintu ngo bigende nk'uko ubyifuza Uyu munsi turi kuri cita magike uribaza impamvu ntangiriye kuri cita magike mhm. hari inkuru impamvu ni uko ah, iyo turi kubaka umuryango akenshi tureba ku bantu bari hejuru kuko nibo batuma binasenyuka cyane mm. urumva niba usanzwe ukurikirwa uzwi n'abantu mirongo itatu mm. ukaba noneho uri ku bantu uri ku rwego rwo kuba n'abantu miliyoni zirenga hari imiryango myinshi iyo miryango rero isenyukiye rimwe ni ikibazo hari inkuru ivuga ngo pasiteri mutesi yanyise umugome washyiraho iyo odiyo yabo tukumva reka nyipureyinge wumve nyipureyinge no kuri mm, kugira buri muntu wese aze kuza kuba gutangira yumva ah, iyo odiyo pasiteri mutesi niba naragusebesha niba ndi umugome koko nyine ugera uvuta umuntu ni umugome agira umutima mubi ubwo niba ndi mu gatebo kamwe na ka perezida wazabura nshya turabago niba ari byo koko ndagusaba uburenganzira bwo kuvugisha ukuri inkuru yawe urabizi neza ko tuziranyeho byinshi birimo n'ibyo abantu bashobora kumenya bakagira ubwoba atari bya umuntu aza akavuga eh, bya n'ibyo aba Eliane Eliane avuga ibingibi hakaza bitari ibingibi by'abapasiteri b'abagore baza bavuga hakazamo n'amarira fagitsi urabizi ko bihari hari byinshi nawe uzi birimo n'ibyabereye mu bihugu Cameron muri kenya ndetse n'ibigomba kubera muri leta zunze ubumwe za amerika hari amakuru ashobora kukumenyekanaho Eh, ashobora kwangiza izina ryawe ayo makuru rero ntabwo ari ngombwa ko agera mu itangazamakuru ariko nubivunikira bishobora kuba uwitwa pasiteri mutesi eme purudansiyene yagombaga kuba cyangwa se yagombaga kuba yarageze muri leta zunze ubumwe za amerika aho umugabo we baheruka gukorana ibirori byo gusaba no gukwa atuye amakuru yizewe turimo kwezi asoje avuga ati amakuru yizewe mm. amakuru yizewe <laughs> ntago nanjye nyazi ariko mm. kugeza aka kanya hari ibyo yatangiye avuga baziranyeho uyu muriro urimo uratutumba cyangwa iki kibatsi urimo urabona noneho nkawe uri kubona kiri buze kuza kuzima gute nta kindi kikizimya mm. ah, nk'uko nakubwiye ntabwo kure y'ukuri ko nsanzwe nguha mm. kita eh, nsanzwe mubona n'umwana muto n'umwana ubyiruka ni umugabo tubaza mm. kongera ngo afite n'umwana simbizi eh, ni umwana bitewe n'imyaka yawe ah. kuko umuntu aba umwana bitewe n'imyaka y'uwo avuze ko ari umwana uvuze ko ari umwana ntabwo waba ubeshye kuko niba ari imyaka myinshi yaba arusha we imfura yawe ni mikeya ntabwo ari ukumwubahuka ah, mm. yubahwe nawe afite icyabimuteye hmm. eh, kandi namutese nawe ni umubyeyi ni hmm. muri cya kiganiro tujya tuvuga cy'umuryango nyine ko twasigasira ibyo tuvugira muri itangazamakuru hmm. eh, ariko nshimiye kita magike azabyumva aho ari eh, kuko icyo mushimiye nta kindi ntabwo yavuze ibintu byose byari buvugwa ngo muramena imiceri ariko yavuze ko nibabiririra <laughs> cyangwa niba impamvu mbaye mushimiye abyumve eh. ndamushimiye ariko ndanamuhugura mm. ah, reka yenda dusomeho icyanditswe aha wumve niba wumva koko mutesi yakwise umugome mm. eh, yenda ntiyashimishijwe n'ibyo wavuze mm. nawe ntabwo washimishijwe wenda nuko yakuburutse ah, aho hagati habayemo amakimbirane ariko hari ukuntu umuntu yakwitwara mu makimbirane kandi akayitwaramo neza yego njya ngo ndakubwira ngo nyuma yo kuguhaha kuri yutube hari ubundi buzima tubamo busanzwe kitamagika afite abana niba atanabafite azabyara ah, umutesi nawe afite abana afite mm. n'imiryango imukomokaho yego ah, ikindi nanone kitamagika n'umwana kuri mutesi mm. ariko ntibivuze ntibiha uburenganzira umuntu ukuruta none kugira ngo akubabaze mm. byumvikane neza ariko ni kwa kundi tujya tujya dutya tugatanga impuguro zishobora guhuza abantu kandi bakabana amahoro batahungabanyirije ababakomokaho mm. ah, njya nkunda kubwira ngo mm. nta muntu utagira icyo yavugwaho nta muntu utagira icyo yavugwaho niba muteze afite icyo avugwaho uyu munsi nacyo ito wagishaka yakibona nawe ariko wagishaka yakibona ariko ni kwa kundi nyagira nyavuga ngo ibyo batumenyaho byose ibyo waba unziho byose hari ukuntu ushobora kunyihorera reka nkubwire ikintu kimwe niba twemera ko imana ari we data wa twese mm. tukaba twemera ko imana ari itumye ugihumeka nanjye igihumeka mm. ikaba wemera ko imana ariyo byose kuri twebwe mm. tuyemera nibaza ko amakosa ya buri wese bayabonye rero eh, nubwo wavuze ngo ntuzi uko ndi bukemure cyangwa uzi ko ntabwo njya kure ibyo nsanzwe nguha mm. ariko ubundi umuntu ari umwanzi wawe wamwifata ute ese bibiri bivuga wiki wagenda kure <laughs> eh, bibiri bivuga wiki hari igihe ushaka ibaza ngo wenda yanutse reka musubize ah, kita ndamwumva kuba wenda waragendanye n'umuntu ukagira n'ibyo umufashamo mm. mufite n'ibyo muziranyeho yenda ukurikije ibyo avuze aho ngaho ushobora kuba ari ibyo baziranyeho byinshi kuko yavuze ko ah, n'abizi byarangira kandi ugasanga n'ubundi hakunda nabanganye mm. ariko twese turi abantu mm. eh, ari ikitagomba kubahwa ari na eme prudansiyeni yubahwe mm. eh, kubera iki ngewe nakubwiye ngo amakosa yabo yose ntacyo mbwiye icyo ndeba n'abana abana babo icyo ndeba ni imiryango yabo kuko ikintu cyose kikuvuzwaho cyangwa ikintu cyose kigira ingaruka kuko ari abana bakita bazakura bareba ibiganiro kitayakoze aho yahanganye nabo mu buzima si sibyo mm. rero rimwe na rimwe hari ibintu bidusaba ikiguzi cyo kwihangana tukihanganira n'abatubabaje ariko dusigasira imiryango twazanye muri iyi si niyo mpamvu buri gihe cyose ibyo umbwira nawe ushaka kunganisha ndahumva nk'umunyamakuru ariko gese ndi buganeyo Mm. ntabwo ndi buganeyo uh, kuko nshobora kubwira nkazana nkazana ubutesi gushaka gatanu reka nkubwire reka tunabigaruke nta bindi birenze mm. kitazazana birenze ibyo bavuze mm. nubwo byaza biri birenzeho byaba birenzeho gatoya <laughs> bibyunganira cyangwa bisobanura neza ariko ni kwa kundi nakubwiye mutesi ni ikiremwa cy'imana mutesi ni umukobwa w'imana amakosa yose yakora tuzi ko nta kintu na kimwe nta kose imana itababarira keretse abaye umupfapfa nasaba imana imbabazi mm. ariko igihe cyose azapfukama akabwira imana ati imana ahangaha yenda naragukoshereje imana izamubabarira mm. ndibaza ko nawe bitamunejeje kuvuga ngo ashatse abagabo batatu bane batanu batandatu hari n'uwo numvise ngo nashaka ashake niba ari mirongo itatu n'abandi mm. uwo ni na potere mutabazi niwe yigeze kubivuga ariko ah, ibintu byose bitubaho byose mu buzima nta kintu mm. gitungura imana mm. imana irareka bikatugeraho mm. kandi ibi bintu byose ubona bitugeraho hari icyo bitwigisha kandi muri ibyo byose bitwigisha hari ibyo dufata tukabikomeza n'ibindi tujugunya ibidufitiye umumaro nibyo dukomeza ibitadufitiye umumaro tukabireka rero iyo ubona umubyeyi nk'uriya wa mugana urugo rwa mbere rusenyutse n'urwa kabiri rugasenyuka Eh, ntabwo nawe aba akomerewe nawe aba si byo njya numva benshi bavuga ngo ngo umugabo wa gatatu ariko nta muntu ujya umeshoninga umugabo wa kabiri aho yagiye mm. si byo ntidushaka no kuhamenya eh, ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe mm. hari ubwo wenda baba banabeshya ugasanga n'uyu wa kabiri akoranye n'ubukwe ni nawe bakiri kumwe ahubwo ugasanga mm. umuntu wenda ashaka kumwambika ikindi kintu tutazi ariko ibyo ntitwabitindaho icyo dutindaho ni iki icyo dutindaho ni uko nta kose imana itababarira icyo dutindaho ni uko imana akorera ishatse yamuhagarika ku kazi k'ubupasiteri uriya ni umukozi w'imana ibyaha yaba yaragiyemo cyangwa byaba byaramugwiririye yenda cyangwa se n'ikintu cyose yaba yarakoze kitanezeza amaso y'abantu yego imana irakizi nicyo gituma ibyo mwaganiye muri mushaka kubizana waberetse uko bimeze kuko uko ubizana ari gusenya byinshi reka wenda ikintu kimwe nta muntu yarabyivugiye nta muntu unezezwa no gushaka kabiri gatatu ntabwo ari umunezero ntabwo ari ishema ikindi cya kabiri icyo bibiri bivuga bivugaho ni kimwe ntabwo gihinduka nawe arakizi kandi arakizi mm. nawe urimo gusobanura urimo gusesengura nawe urakizi ariko se reka nkubaze kubivuga kwawe birahindura iki ku cyemezo yafashe ntacyo ahubwo ko rimo byangiza sosiyete n'abashaka gukizwa mukabimira iyo mbivuga gutya si uko mba nshaka kugira ngo mvuge ngo abantu ntibakore yenda banyure mu nzira yenda baranyuzemo mm. ariko nanone ni umubyeyi sibyo dukwiriye kumwambika kumuvuga nabi ukavuga ukamwambura ubusa ukamwambura byose nta kintu bizamuhindura ho ahubwo umusengeye imana imana ikagira icyo imukorera nibyo byanezeza hmm. byanezeza n'umutima w'imana hmm. rero bityo nkaba ngira ngo mvugane n'abankurikira hmm. nawe kitayenda ugiye ku ndabizi neza ubwo wenda eh, nunyumva imana izakugenderere rwose eh, ugarukiriza aho wagize neza watanze woninga ariko menya yuko ibintu uzavuga bizasenya imiryango ni ukuri nkaba nkwinginze kugira ngo inkoni zamba reka ndasomeho ijambo ry'imana hano uh, wumve ni muri matayo matayo kane murongo wa mirongo itatu n'umunani umurongo uh, wa mirongo ine na gatatu umutwe w'ijambo uravuga ngo nimukunde ababanga hmm. buriya nta muntu wajya gutanga uh, puresi konferensi imeze kuriya hmm. atakubaze nk'umwanzi we hmm. sibyo rero kamba icyanditswe uzanyumva akuremo iki hmm. mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe ariko jyeweho uwo ni yesu hmm. ndababwira nti mukunde abanzi banyu musabire ababarenganya niba mutesera kurenganije musengere mubabarire ushobora kuba yarabonye iki agafata ibyo yishakiye hmm. ariko ushobora kumubabarira kandi imana nawe ikaguha umugisha kuko uri umwana w'imana kandi ibyo wakoze ufite uburere hmm. ngo nibwo muzaba abana ba so mu ijuru hmm. kuko ategeka izuba ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza imana yo nibyo nahoze nkubwira ngo yo ni urukundo irababarira umugisha uwuha ababi ikawuha abeza imvura ikagwa mu rugo rw'umwiza ikagwa mu rugo rw'umubi ikagwa mu rugo rw'umukiranutsi n'umunyabyaha imana ntabwo ibona nk'uko ngewe mbona ntibona nk'uko ubona ibona nk'imana ushobora kuba ibyo ubona nk'ibyacitse y'ubibona nk'ibizima hareruye ngo kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura imana ishobora guha umugisha uri umunyabyaha ikaguha umugisha n'umukiranutsi mm. aho bitandukanira ni ijuru ntabwo tubona aho ijuru ariko wibuke ko hari imbabazi n'iryo juru warijyamo ngo nimukunde nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki muzahembwa iki nukunda mutesi ko yagukunze kita uzahembwa iki rero mugire umutima wo kubabarira mugire umutima w'urukundo rw'ukuri mugire umutima wo kudasebanya mugire umutima w'ubumana murimo mm. ngo mbese abakoresha ikoro nabo batyo hareruye yenda reka turekere ahangaha aha nashaka kukwereka ngo waba ukiranuka waba ukiranirwa imvura iragwa iwawe nanjye igwa iwanjye sibyo umugisha urazi iwawe nanjye uzi iwanjye mm-hmm. rero nkaba ngira ngo mugire umutima wo kubabarira mureke tureke ibintu byo gukururana wakuruye nanjye nakuruye wamvuze nanjye navuze oya icyo gihe nikirangire ushobora gutekereza ngo uri buvuge ute hanze mutesi nyamara ushobora kumuta hanze hari uzakunda ibyo wamutayemo hanze ahubwo akamuhesha umugisha mm. so rero ngewe warumbaje ngo umuriro watse ariko gisi nkubona nk'umuriro watse kuko ntabwo wari waka cyane gugurumane mm. baracyari kwegeranya ibicanwa ibicanwa <laughs> ah, ngira ngo mbwira bene data mujya mungurikira ah, ndetse yenda munankunda mm. ibintu eri yenyeka ko ibintu byose kibitera ari ari uko dushaka kubaho ariyo mpamvu umuntu agira atya ukavuga ngo naganiriye na Eric ibi nibi reka nze mene numuceri wa mugani reka nze mbivuge mm, ariko ubundi kera ibanga ryabagaho ntibivuze ngo niba umbabaje mene ibanga ryawe ibanga ni iry'umwe ntabwo rikiri irya babiri sibyo eh ntabwo bivuze ngo niba hari icyanjye niba nakurakaje ukigaragaze none ubwo twaba dutaniye uze kukiriraho twaba dutaniye yesu kirisito yavuze ngo niba gukubita urushyi ngo uzahindure undi musaya kubitemo mm. bivuze ikire nuvuga ngo niba umukozi w'imana yakubabaje mureke hari aho azahurira n'imana hari ahandi nawe imana izamuhanira wowe mm. tuza wikorera akazi kawe uri umwana muto uzagera kure mm. imana iragukunda mm. kandi uri umwana mwiza rwose rero njyewe icyo nabwira kita ni uko rwose ayo makuru ufite nayigumanire si ukuyigumanira <laughs> eh. turamusaba kugira ngo eh, mu rwego rwo kubaka umuryango mu rwego rwo kuba kugaragaza uburere yatugaragarije n'ukuri ngewe niba ubona ari ibintu bishobora kuba ari ibintu bishobora guteza nawe yavuze yuko byamusenye niyo mpamvu turi buze kuzahara rega ako kantu uvuze ko gusenya mm. njye karambabaza mm. ntabwo uba usenya uriya mudamu mm. uriya mukozi ubusenye usenye ikimukomokaho uba abana uba uh, umugabo ubusenye umuntu wese umubyeyi we se wabo nyina wabo iki kintu murangigarukaho ni ukuri dufite ingaruka nyinshi mu miryango yacu kubera ibintu nk'ibi ngibi nabasabaga n’ukuri dushaka ibindi bintu twajya tuvuga tubone views twajya tuvuga duhahe ariko imyitwarire y'abantu duse nk'aho tuyikura ah, muri social media nubwo bamwe bayizaniye rwose ndabuva abanyamakuru pe umuntu arizana akiterura akinagamo mm. nabo rero ntabwo niho uvuga ngo ntibaheze eh, so rero icyo navuga ni kimwe buriya iyo ukora ikintu uzi uzi ingaruka zacyo uba uzi uko uzakirengera mm. ni ukuvuga ngo ngewe niba ngiye nkashaka umugabo umwe nkashaka babiri nkashaka batatu mbaze ingaruka ziri muri cya kintu mm. kuko uwo nkorera nzi ibyo yanga uwo nkorera nzi ibyo yambujije uwo nkorera nzi aho yambwiye kutarenga mm. ni ukuvuga rero dukwiriye kugira ikintu kimwe turenga ukarenga amakosa yanjye ukarenga amakosa ya eric ukarenga hmm. amakosa ya joy ukarenga amakosa ya kita cyangwa ya mutesi ahubwo ukareba hirya y'ayo makosa nzahungabanya iki hmm. ninde uzahungabanirayo hmm? kandi ibyo ubibye nibyo uzasarura nuzana inkuru yanjye nka seba ejo hari uzazana inkuru yawe nawe usebe n'umuryango wawe usebe bivuze iki rero niyo mpamvu yesu kirisito avuze ngo niba gukubita urushyi jya ntukajye kurwana kuko ushobora kujya kurwana umuntu akakumena ijisho sibyo icyo niba ntangiye iyi egizampu ushobora kujya kujya kwataka famire ya kanaka ugasanga umwana w'umuntu ariyahuye ntacyo wakuramo ushobora kuvuga nyina w'umuntu hano kuri social media wajya kubona ukabona umwana arimanitse icyo gikomere ntabwo wazagikira ndagira ngo bene data turebe kuri aya mafaranga turebe kure dutekereze ko ejo hazaza ibi bintu turimo kuvuga bizakurikirwa n'abuzukuru n'abuzukuruza mbere y'uko uza kuri social media ngo ujye kuvuga ikintu uzi ko kiri gusenya abantu babiri batatu bane hmm. mu muryango wa muntu banza utekereze uvuge uti yarambabaje koko hano hantu yarambabaje yaramburutse bitari bikwiriye hari ibyo twari tuziranye bikomeye hari ibintu byinshi twabanyemo hari aho namuzamuye ndamugeza ariko ibi bintu arimo kuvuga nubwo bidakwiriye ariko reka nceceke hmm. mu rwego rwo kudahungabanya umuryango hmm. erega reka mbabwira ikintu mutazi iyo umuryango uhungabanye burya n'igihugu kiba cyahungabanye kuko eh. igihugu gifite urubyiruko rwahungabanye ntabwo gifite ejo hazaza heza rero niba ukunda igihugu cyawe niba uri intore niba uri umunyamu niba wumva koko uri ukunda igihugu cyawe cy'u rwanda nagusaba kugira ngo urekere umuriro aho wari uwugereje uwuzimyemo amazi uwuzimyemo amazi ibintu byose bishaka ikiguzi mm. wemera upfirwa mu miliyoni wari ugiye kuzabona muri ibyo byuzi wemera upfirwa ayo mafaranga wari kuzabona ariko urengera igihugu cyawe urengera umuryango nyarwanda kugira ngo abazadukomokaho tuzabasigire umurage mwiza umurage wo gukunda igihugu umurage wo gukunda umuryango umurage wo gukunda abadukomotseho mm. ayo niyo magambo ufite kubwira aho bose baza gusenyana mm. kandi ikindi yenda nkabwira umukozi w'imana ngo agerageze kubwiraga hari ibintu dukwiriye kudatindaho mm. hari n'uburyo ushobora kuvugamo ikintu uzi ko kitari buhungabanye urabona ikintu nakubwira natangiye nshima kita mm. uriya mwana afite uburere pe urabona ko ukurikije ibintu yasomye yaziranye n'uriya mukozi w'imana ibintu byinshi hari ibintu baziranyeho hari amakuru afite sibyo ariko ntabwo yashyize hanze tuburira no kumusaba rwose kutashyira hanze kuko ah, nkurikije abandi njya mbona bakabaye yamennye umuceri yawushyize hariya rwose kandi kuyora bikagorana kawuhanga n'umucanga rero umukozi w'imana kita rwose imana ikomeze ikugenderere kandi ukomeze wibuke yuko ayo magambo uzashyira hanze azasenya umuryango ariko hari byinshi citawe yagiye avuga niyo mpamvu turi buze kuza gupureyinga kano ka videwo yakoresheje cyangwa kano ka odiyo yakoresheje ah, mu rwego rwo kugira abantu bumve ese koko cita ibyo ari kuvuga bifite ishingiro hari igihe umuntu ashobora no kuba ari kuvuga ari mu buryo bwo kumutera ubwoba Ah, nkurikije ibyo numvise mm. yakoze ikiganiro hamwe na mari makiri mm. ngira ngo bavuga kuri muto byandi byose basanzwe bamuvugaho urabizi mari makiri nawe uramuzi avuga uko abyumva <laughs> ah, nta nubwo yita ku byo asenya avuga uko abyumva mm. hanyuma rero umukozi imana bararakara ngo aramuburoka niko nabyumvise ariko ibyo yapfuye byo na burezili byose ntabwo nabiteze amatwi ntabwo nabyumvise ah, so erega reka mbwira ikintu kimwe ibi byose ni amagambo ni amatiku n'utuntu hmm. ni ibintu biri aho bityo bityo cyangwa se simbizi ariko mbona ari ibitero hmm. birumvikana nkahita nk'umwana ukiri muto nk'umujene yarababara kubona yenda umuntu yitaga nk'umushumba ko hari aho yavuze aravuze ngo umushumba yaragiye intama zikajya kona urayica ko yagiye kona ukayica ukajugunya hmm. aho rero yenda yenda akatugaruka aho ngaho nawe afite yenda rezo eh, nk'uko nakubwiye ngo nta cyaha imana itababarira nta cyaha n'umushumba atababarira wamukoshereje mm. so rero reka tugire umutima w'imbabazi reka tugire umutima w'imbabazi eh, kubo tubana buri munsi kuko eri eh, ku munsi ukoresherezwa n'abantu bangahe ni benshi nawe wabukose nanjye ababukosereza ni benshi mm. ariko dukomeza tukitwa abavandimwe si byo buriya umuntu umenya ko yakoresha agasaba imbabazi biba byiza reka hano tuvuge ngo mu rundi ruhande ari eme eh, nawe eh, pasiteme puridasiyeni nawe ashobora kuba yarabaye mu rundi ruhande mm. avuga ati umuntu w'inshuti yanjye y'amagara akaba nkingira ikibaba niwe utangaje hanze niwe uri kumvuga ibi nawe afite rezo kuba yarababaye arayifite nawe kuba baramuborotse nawe akababara arayifite ko yarezwe umugome niho mbonera ikibazo kuko umugome ni ijambo rikomeye kandi rikakaye mm. ntekikariza ko ari nacyo cyatumye uriya ababara ariko ibyo byose ni ibintu bike byoroshye bashobora guhura bakabicoca bikarangira bagakomeza bakaba abavandimwe ko nicyo kiruta byose mm. aya mafaranga tuzayakora azashira ntawe uzayatwara ngo ajyane nayo rero uko mm. twapagasa kose kuri izi viyuzi tugerageze kuyageramo n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo no kugira umutima w'umwana mm. ah, bityo ibyo twaba tuzi kuri bagenzi bacu ubona ko bishobora gusenya umuryango tubiceceke mm. uwo ni ngewe wowe ufite uko ubyumva ariko niwa wumva impanuro zanjye zizakugeza kure cyane ko twabonye ko imana ivubira ababi n'abeza mm, waba ukiranuka udakiranuka ntabwo izakwima ibyo ugomba kuguha izabiguha yenda icyo uzabura nijoro mm. ikindi niba umuntu akoresheje imana ariyo akorera kubera iki ngewe nza nkatangiye kukumvisha ubu abikoze utabizi none se ubundi kubinshinja byo murabona niba nashatse abagabo batatu niba ari bane niba ari batanu wateva ubundi ibi byo muba muvuga byungura iki sosiyete nyarwanda bihindura iki ku batwumva ese bibazanira agakiza ngewe niba ntumvishe nabi numvishe n'ubundi cyita nta kintu yasigaje ah, yabishigaje nta kintu yashigaje kuko mu by'ukuri niba abantu bari basanzwe bazi ko uri inyangamugayo ngatangira kuba navuga ati uzi icyo uriya mubyeyi uko ameze ngo kuvuga ati hari ibyabaye hariya hari ibyabaye hariya ah, ibyo ngibyo mm. um, ni nk'uko tuba dufite ibyo tuziranyeho mm. ariko bitari byiza kuko yavuze yuko bitari byiza ah, birumvikana mu by'ukuri nk'umushumba hari ibintu bizwi reka nkubwire eri mm. ngewe uvugira hasi mvuga ngo uh, pasiteme ni umukiranutse nta nubwo ndimo kuvuga ngo kita yaciye nk'amabere hmm. oya wemeza ko ariko hari ikintu kibi baziranyeho kitari cyiza eh, abanyarwanda bavuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi hmm. sibyo ngewe si mpakana eh, ibyo baba bavuga kuri uyu mukozi w'imana hmm. nta nubwo mpakana ikintu cyose ko sinabihagazeho ariko ngewe ndashaka kuvuga ikintu kimwe ibyo yaba yarakoze byose ubundi kubivuga biramarira iki sosiyete kuri bukumve mu rwego rwo kubaka umuryango cyangwa ni mu buryo bwo kumutera n'ubwo mu rwego rwo kubaka <laughs> umuryango ibyo uri buvuge biramarira iki abanyarwanda mm. ibyo uri buvuge biramarira iki igihugu ibyo uri buvuge biramarira iki umuryango ukomokaho uriya mumama mm. wowe ni muri urwo rwego rwo gukavaringa ibi mu rwego rwo kugira hagira ibindi bintu reka nkubwire ikintu kimwe hmm. uvuze ikibi ukanyereka kuko iki kibi mbese numbwira ko ngewe ngewe ndi mubi hmm. ukabwira n'abanyarwanda ko ndi mubi hmm. birampinduraho iki nsubiza ntabwo byabura ikintu bikwangizaho biranyangiza ahubwo kurusha uko nari imeze cyangwa biransunikira no gukora ibi birenze kandi aribyo n'ubundi uba ukeneye niba warampemukiye nanjye ngashaka ikintu kibuze kugusenya nicyo kwihorera bimeze abasore bavuga ngo vuta ni kuvute nkurura nanjye ngukurure si byo mm. urankura nanjye ngukurure mbere ni ngo tuzahora muri ibyo bintu byo guterana amabuye warasambanye washatse abagabo batanu nanjye mvuge nawe ibyo bintu meruka muri primeri abana bavuze waravuze mm. ibyo ni byo tuba dukeneye nyine yuko bavugisha ukuri bavugisha ukuri tukabamenya uh, none se nkubaza ikintu kimwe ndabizi umunyamakuru n'ubundi ntiwunganisha nawe hmm. ariko ubu mvuze ngo erike ndakuzi eh, uri umwana wa naka wakoze ibi n'ibi wagize gutya nyine bituma n'abandi bantu bangiriraga nk'icyizere kitakara kugira batazanyibeshyaho bakaba bagira byinshi bazahomba ubuse wahomba iki ku muntu wishakiye abagabo batatu nicyo wahomba urumva yanavuze n'ibindi muri ibyo bihugu za kenya za reka mbwira ikintu kimwe kameruni muri amerika urumva hari ibintu byinshi none se nkubwire ubundi nabivuga ukabimenya cyangwa n'abanyarwanda bakamenya cyangwa n'isi yose ikabimenya ni icyo ari buhombe hari umuntu uri buze kumenya ukuri ukuri se erega ukuri abantu bavuga ntabwo mukuzi ni ukuri kwa bayibo mm. uku kuri uku nguku mm. iyo tukumenye kuratubatura kutubatura mu biki mu batabw'ibyaha mm. kutubatura mu byo twagenderagamo kutubatura mu nzira mbi tugendamo uko kuri ko muba muvuga ko amagambo gusa nta muntu gukura mu byo yari arimo ahubwo ni guharabika ni nko kuvuga ngo reka muharabike ntabwo ari uguharabika kuko bimeze kose birahari guharabika ni ijambo reka mbwira uh, ikintu kimwe ari uguharabika umuntu ku bintu yakoze ntabwo ari uguharabika umuntu ku bintu atakoze ntabwo ari ukumuharabika uba uvuze ukuri ukuri se kumarira icyo kumva erega reka mbwira ikintu kimwe eh. uriya muntu asinoga mm. ah, kera iyo bavuga ngo uriya mukobwa n'umusambanyi ntiyabonaga umugabo yego iyo bavuga uriya muhungu ni ikiruhararumbo ntiyabonaga umugore mm. ariko ninde muntu washebeje ngo uriya mugore ni iki n'iki ngo ahombe iki sarahomba umugabo se afite abana yarashatse mm. ijambo ry'imana yararimize ararifite mm. abakunda ubwenge afite baramukurikira nta kintu na kimwe uzi ikintu cyamanura umukozi w'imana ni imana ubwayo imana ubwayo umunsi yavuze ngo this is too much wa mudamu we wa mupapa we wa mupasiteri wa mupasitirikazi we imana ibona ko itakikwishimira niyo yonyine yakwimanurira mm. ariko hari n'uwayikorera akageza abantu agomba kujya akamubwire eri ujya ubona reka tuvuge nk'icyapa gishize ku muhanda eh. kikugeza aho ujya oh, neza nikigumaho kiri <laughs> mm. rero natwe hari ukuntu imana ishobora kukwihorera iyo wayibabaje ukayikorera ikaguha impano ugahanura ukabwiriza abantu bakagukunda pe ariko ntuzagere mu ijoro sibyo kandi twese duhanura gukora ibyiza kugira ngo tuzabane n'imana rero icyo nakubwira wari uvuze ngo ijambo ijambo ni iringiri niryo wamenya ahubwo ubaye umukunda wamwegera ubaye hari ibyo uzi ubona bitagenda aho kugira ngo ubiduhe twebwe bitubuza no kwigira mu mana mm. bitubuza no gusenga ahubwo wowe wagenda ukamwegera ukamwicaza ukamubwira uti abcd ibi bintu nutabireka imana izakwica sibyo yego ariko ndacyari kuri wa murongo si byiza apana no kuvuga ngo ni na pasiteri n'abandi n'utari pasiteri mm. sibyo ibyo uzi kuri kitabu bitera imbere ibyo uzi kuri erike bitera imbere ibyo uzi kuri kanaka ntacyo byubakaho sosiyete ariko hari ikintu kiri bwukake sosiyete ukavuga ngo byibura niba byumva kuri bakumva eh, kuratuma eh, bigenda gutya na ubona ari ikintu cyubaka ariko ikintu cyose uko gisenya imitima y'abakomoka kuri uriya muntu ushatse wakihorera yego bivuze ngo niba hari ibyo cita azi ntabigumane kuko ikintu bimaze niba bitubaka abanyarwanda bikaba bitubaka hmm. u rwanda bikaba gusa ari ibyo kugaragaza umuntu bubi bwe ngo abantu bamwanga cyangwa bamugire gute reka nkubwize ukuntu ushobora no kubigaragaza imana itashatse ko yangwa yenda ari no mu ishuri rye yenda imana iracyashaka kumwigisha ku mugabo kabiri mwigisha ku wa gatatu imwigisha hari icyo ishaka kumwigisha eh. yenda yesi imana yakomeza kuguha icyo kigeragezo yabuzwa n'iki iyo ushaka gukuramo igikoresho cy'ukuri mm. hari igihe yabyihorera bikakureka mm. bikakugeraho atari ukw'ikwanga mm. yesi bibaho ukagumiza ukadiringa n'ibigeragezo nakubwira ikintu kimwe naguye ngo umwana wawe wabyaye mu nda akoze amakosa wamutaka niba utamutara niko n'imana itazatamuteza uko imana ikunda abana bayo niko nawe ari mu bana bayo none se ubundi wasanga ari igihe kiwe yarahereye kuva nko mu bwana bwe wabikora ibibi akaba ari igihe cyiwe yuko imana itangira kumugaragaza ariko ibi ushaka kuvuga ubu wowe uri umwere kuvutse ntabwo ndi umwere naho rero <laughs> nanjye igihe cyane nikigera wita ah, nanjye ah. igihe cyane nikigera nanjye nzagaragara wumvise ko ahangaha imana ivubira imvura ababi n'abeza mm. ni ukuvuga ngo mu bo imana itekerezaho nawe imutekerezaho yego nitageza kugira neza niba uri umukiranutsi nawe iramugirira neza mm. so rero ngewe nkange sindimo kuvuga ngo ni umwere sindimo kuvuga ngo ntabwo muzi sindahura nawe sinda gusa ni umukozi w'imana mm. mu gihe cyose imana itaragukuraho iriya tayito numva kandi erega erika ikintu kimwe ubu uko ndeba uranzi mhm. urabona ibindi mu mutima ntabwo uri kubibona none se ibyo nkorera mu rwisho hari ubimenya ntawabimenya none se ugira ngo ibyo muzi kureba mukozi w'imana murabizi ahubwo <laughs> bazi bikeya ahubwo ibyo muzi nibyo muba mwabonye eh, bivuze ngo hari ibindi byinshi byiza yenda <laughs> byaba ni bibi mm. hari n'ibyiza eh, rero twamaze nkubaze ko nta muntu nari nabona mm. atangaza ngo ikindi kinyamakuru kigenda kijye gutangaza ajye kureba arimo gufasha imfubyi gitangaza arimo guhoza abarira gitangaze biriya byose agenda akora byagira neza ariko bose bakaza batangaza ikibi ntabwo ndimo kumuvugira ubyumve neza ndashaka kukwereka yuko abantu barimo gukoreshwa ah, n'imbaraga za sekibi kugira ngo basenyane bamarane barangizanye iri mm. ndagira ngo unyumve biri kiriya igihe cyose abanyamakuru mutugaragariza side mbi hari ni nziza ko nta sayidi nziza ndabona muvugaho ni hari igihe ushyira hanze ku buryo niyo bavuga sayidi nziza yawe abantu batayumva reka amabwiriza ukuri kw'imana ubu ngubu nta kintu satani yakora ngo tumuvuge neza ushatse kujyana satani se nani oya ntabwo nshatse kubagereranya nta muntu mugereranyije ni urundi rugero ntanze ruri ku ah, ruhande nibyo nari ndimo nkubwira rero mm, mm. niba koko ariko reka nkubaze mm. ntufite ababyeyi abafite umuntu aba yabuvuze nawe akabatera amabuye yo kwishima eh, eh, ni ikibazo cy'ingutu none se utekereza abana buriya mu mama baba bameze batiyo bavuga ariko bari kubavugaho ukuri ukure kure ariko ndaguhagazeho nyine bari kubavugaho ukuri nshobora kuba bari nakubwiye ngo kwaba ukuri mm. kwaba atari ukuri mm. dukwiriye kuzajya tureba inyungu z'umuryango hari igihe ah, hari igihe nko muri karitsiye wenda hari igihe nk'abantu bagiraga ibyago akajya wenda nk'umuntu upfa akavuga ati ni nka mama wa kanaka wamuroze mhm. twese turi abanyarwanda ntabwo icyo kintu ari ikintu gishyashya twaba twumvishe ngo umuntu yaroze undi ariko hari n'igihe bagiraga ku rwego rwo kumenconinga bafite ibya fagisi se ya erega abarozi muri karitsiye baba bazi nkubwira ikintu kimwe <laughs> kamubwira ikintu kimwe eh. katuvuge nk'urugero wenda rwa kameruni aho umutesi yagiye mu bukwe mm. ndibaza ko atajyanye n'itangazamakuru ry'umuntu uwo ari we wese uretse se nyine nkubwire mm. kandi nshobora kuvuga ibintu nkabeshyira umuntu mm. ariko nawe ushobora kuba biturutse ku nyungu ushaka hano twarabibonye bireza umuntu aguha amafaranga ukabeshyira umuntu mm. ariko nshita wavuga yuko ari byo baziranye muri kaminuza muri kenya ntabwo ntakanye sibyo ndashaka kubwira ajya kenya ntibajyanye ajya kameruni ntibajyanye kuki babiziranyeho nyine ubwo ndashaka kubikubwira ndimo ndakubwira kugira ngo wumve <laughs> eh. Eh, ibyo watangaza byose ntabwo mpakanye ko ntacyo yakozeyo hmm. ariko ndagira ngo ibyo wajya gutangaza byose byaba ari ibihuha byaba ari ukuri hmm. ntacyo bimariye sosiyete izabyumva kuko ibyo yakoze yabikoze nka we hmm. ntabwo yabikoze ngo abikore n'abana be cyangwa n'uwo mugabo cyangwa se na nyina na se ni ukuvuga ngo ikintu cyose watangaza kitari butange akazi kitari butange ubuzima kitari buvane ku muntu urwego yimukira ku rundi ahubwo kiri bumanure umuntu kimujugunya mu rwobo ngewe ku giti cyanjye nkange nuva wakihorera mm. imana ikazaguhembera ko wacecetse kandi nawe imana ikazamuhindura akaba uw'imana yishimira niba koko agenda muri izo nzira zidanejeje imana mm. byewe niko mbyumva urakoze cyane rero kugira icyo uvugaho kandi mu by'ukuri ntabwo ari kibi kuko niba mu by'ukuri cita hari ibyo aziranyeho na pasita mutesi pasita mutesi nawe hari ibyo azi kuri cita mugani wavuze ngo nta muntu waba abaho batamubonaho icyo bamuvugaho ari cita nawe mutesi ashobora kuba yakicara akagira icyo avuga kandi n'ubundi nacyo kigakundwa nkuko na cita yicaye akagira icyo avuga nacyo abantu bakacyumva icyo twakwisabira cita mugani wawe ni uko ah, niba hari ibyo azi bibi kuri pasita mutesi yabyihorera wenda bakazicara bakabiganira icyo kibazo kigakemuka tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu rero ni iki kintu wabwira cita cyangwa undi umeze nka cita nawe ufite ibyazi biri mu mutima wa mugenzi we ni iki kintu wabwira pasita mutesi cyangwa n'undi muntu wese ufite ibyo ari kuvugwaho uko yakwitwara Ah, ikintu wenda nabwira kita ikintu cyose ubona kitakungura sosiyete nyarwanda kitakungura umuryango nyarwanda wakihorera ikintu ubona kitatanga akazi ikintu ubona watangaza ntikivana umuntu ukorwa kimushyira ku rundi ahubwo ikintu watangaza gituma umwana w'umuntu yiyahura cyagiye gituma umubyeyi w'umuntu ababara yego wakihorera yazaguha umugisha mm. ah, ikindi rero nabwira umukozi w'imana mutesi koko ibyo baba bakuvugaho byose niba koko hari ibyo uziho haracyariho ibyiringiro ko wahinduka mm. kuko imana ni urukundo nubwo yanga icyaha ariko abanyabyaha irabakunda mm. birashoboka ko watana ukaba wayibabaza ariko imana ni nyimbabazi kandi imana iragukunda kandi ntibivuze yuko uh, ibyo wavugwaho byose baba bakubeshyera baba ari ukuri ni uko imana itwemera ko ngo nitwihana tugahindukira ngo izadukiza mm. n'ibicumuro basoko basukuruza bakiraniwe mm. rero icyo nakubwira ni uko imana iragukunda uri umwana wayo ibyo wavugaho byose ntukabiha agaciro kandi ukabihe amatwi ahubwo jya uharanira guhinduka birushijeho uko ahuri uri mm. ujya uharanira kunezeza imana kurusha kunezeza abantu ujya uharanira gukizwa kurushijeho uko ukijijwe mm. kuruta uko abantu bashaka ntukabe uko abantu bashaka ko bakubona ahubwo jya uba uko ushaka ko imana ikubona mm. rero eh, nkaba mvuga ngo ikintu cyose kitube sosiyete tujye tukirekera imitima yacu ah, ndumva ari ibyo ngibyo nagusubiza kuri mm-hmm. icyo reka tugushimire cyane rero ah, kuba witabiriye ubutumire bwacu tugusaba ko n'ubutaha nitugukenera uzagaruka ah, biraturuka uko ibyo nasobanuye biri bunezeza abantu muzakomentinge muzakoresheya mm. kandi uwo twaba twahungabanyije utubabarire uko niko tubyumva nawe ufite uko ubyumva kandi twese turi muri iyi si kugira ngo twubake sosiyete tubamo mm. ah, reka imana dusoza ikiganiro niba nta kindi bumbaze nta kindi data mu izina ry'esu duciye bugufi imbere yawe tugushimiye ineza yawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye kurinda kwa gukomeye data mwiza ndakwingize kugira ngo umanukire imitima y'abanyarwanda umanukire mu mitima y'ubwoko bwawe umanukire mu mitima yawe twumve bumva ururimi rwacu tuvuga ugire icyo uhindura mitima yabo wera wa isirayeli reka ijambo ryawe rigwire muri bo mwami mwiza reka gutinya icyaha kigwire muri bo data mwiza reka mwami mwiza ikintu cyose umwuka wose wo gusebanya wamanukiye muri iki wamanukiye mu banyarwanda uwo mwuka wose ukubitwe hasi mu izina rya Yesu kirisito urukundo ruganze mu mitima ya benshi ineza bitegeke ganze mu mitima ya benshi mu izina rya Yesu kirisito nsengeye abapapa nsengeye abamama nsengeye urubyiruko mu izina rya Yesu mwami mwiza abarushya baremerewe ubaho kuruhuka imitima mu izina rya Yesu abarwaye bamerewe nabi ubaye gukira kuko mwami nubakozaho ikiganza cyawe gukira kuramanukaho hari abadukurikira muri aka kanya batamerewe neza amago yabo yashenyutse data mwiza umanuke wahumurize ni we byose mwami mwiza ko bakwizeye reka rero data mwiza dusoreze hano dukomeze kubana natwe ni mu izina rya yesu kirisito nseze nizeye amen